Selvä. Sami, lava on sinun. Yes. Puhuu. Moi kaikki. Ois kukaan kuullut hörhöstä ennen tätä puhuttavan. Ää, ähm, mä ajattelin tänään puhua siitä, että mä yrittäisin kannustaa myös tieteilijöitä joko tekemään yhteistyötä startup-maailman kanssa tai perustamaan itse startup-yrityksiä ojotaan vähän tässä sellaisia niin kuin, ehkä väärinkäsityksiä, mitkä, mitkä siihen liittyy ja, ja ehkä tällaisia ennakkoluuloja. Mä vähän kerron sellaisesta tosi mielenkiintoisesta projektista, jota me ollaan nyt tekemässä, joka liittyy aika vahvasti näihin, mitä on tässä aamupäivän aikana, aikana puhuttu. Äh, otsikko on Älä pelkää bisnestä, ja yritän vakuuttaa teitä, että se ei ole mitään pelottavaa. saattaa olla myös sellainen yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline, jos me ajatellaan näitä viime aikojen isoimpia, isoimpia niin kuin mullistuksia, esimerkiksi sosiaalisen median palveluita ja ajatellaan vaikka sähköautoja ja ajatellaan kaikenlaisia tällaisia, ne on usein aika tällaisia niin bisnesvetosia juttuja. Et se ei ole ikään kuin, ei ole olemassa sitä tutkimusmaailmaa ja bisnesmaailmaa, vaan että jos haluaa tehdä isoja vaikutuksia, niin silloin voi esimerkiksi rahoittaa omaa hommaansa aika isosti ja sillä saa ison vaikutuksen aika yhteiskunnassa. Mä kerron vähän nyt hupparihyöröistä. Mä oon nyt 18, itse asiassa kohta 19 vuotta yrittänyt pikarikastua. Mulla on olisiko nyt seitsemä, seitsemäs tai kahdeksas firma tällä hetkellä menossa. Ja, ja siinä pieniä voittoja on tullut matkalla, mutta ei ole vielä sitä jokaiselle vuoden päivälle, viikon päivälle omaa Teslaa. Se on tulos kyllä. Tota, äh, kun äh, mun edellinen startup, äh, jossa mä olin yhtenä perustajana, toisena alkuperäisenä perustajana Soul Fanatics, tällainen kansainvälinen jalkapallofanien palvelun laitettiin konkkaan 2012. Et mä niin mietin, että mitäkään mä sitten tekisin ja sitten mä marssin tonne Evaan, tonne elinkeinoelämän valtuuskuntaa Apusen Matin luokse, joka on mun vanha tuttu mediapuolelta ja sanoin, että mäkin haluan kirjoittaa tällaisen pamfletin. Mä kirjoitin sellainen niin hörhö ja bisnesmies pamfletin, jonka pointti oli siinä, että Suomessa suurten yritysten ja startuppien välillä ei tapahdu mitään. Suomessa ei ollut esimerkiksi tällaisia, suomalainen startup ei ollut myynyt itseään suomalaisille isoille yrityksille, niitä ei löytynyt oikeastaan yhtään kappaletta, mikä on kauhistuttava asia liike maailmassa, koska esimerkiksi Jenkeissä jo on ollut vuosia, vuosia, vuosia siis sellainen kulttuuri, että haetaan niitä nerokkaimpia pikkufirmoja, isot firmat ostaa, koska siellä vapaassa maailmassa esimerkiksi tuotekehitys on paljon nopeampaa. Ja sit siinä myös on tämä taloudellinen kannuste tietysti, että kun yrittäjät pistää firman pystyyn ja myy se jollekin miljoonilla, niin motivaatiota löytyy ehkä vähän enemmän. Rahaa ei tarvitse pelätä. Me ollaan 2013 vuodesta lähtien tehty sellaista hommaa, se sai aikaa jonkun verran höpinää ja kiinnostusta ja lehtiartikkeleita, se mun pamfletti, se löytyy vieläkin netistä Evan sivulta. Ja sitten me ollaan etitty suurille yrityksille startuppeja, joista, joiden kanssa ne voi leikkiä tai joihin ne voi sijoittaa tai jotka ne voi jopa ostaa. Ja tämä kiinnostus on nyt kasvanut aika paljon Suomessa, mikä on positiivinen asia, paitsi meidän bisneksen kannalta, niin myös, myös ihan niin koko Suomen kannalta meidän duuni on johtanut yrityskauppoihin, sijoituksiin, kumppanuuksiin. Mutta sitten, meillä on tuossa muutama julkaisukin, noin löytyy netistä. Mutta sitten tämä, mistä mä en, enemmän haluaisin teidän kanssa puhua, on, me julkaistiin vuonna 2015 tällainen Underwood. Tämä kaikki lähti siitä, että kun me käytettiin meidän konsulttityössä, yritettiin käyttää kaikenlaisia yritystietohakemistoja ja ne oli kaikki ihan hanurista niin se ei ollut niinku, ne kaikki niinku tieto niissä oli erittäin vanhaa. Se oli joku puolitoista vuotta vanha tilinpäätös ja sitten siellä oli joku toimiala, tietoliikennepalvelut, mutta ne ei kertonut yhtään mitään, että mistä, mitä kyseinen firma tekee tai mitä sille kuuluu. Sitten valittiin tekemään sellaista niin omaa tietokantahommaa, mutta niin kuin aina, niin tota, homma lähtee lapasesta, koska on tällainen digihullu. Ja siinä oli tota, Sofanatixin CTO se Kaitsu tuli sitten sitä devaamaan ja täytti, että mitä jos me tehtäisikin silleen, että kun tehdään joku hakemisto, jota ei kukaan ihminen ei täytä tietoja sinne. Maailmassa on koko ajan, niin kuin tiedätte, niin tota, tietoa avataan apeja on auki joka päivä lisää ja lisää. Tuhannet ihmiset tekee töitä tämän tiedon avoimuuden ää, tota, hyväksi. Ja, ja sieltä pystyy hakemaan helposti. Me rakennettiin maailman ensimmäinen tällainen täysin automaattinen superskaalaava yritystietohakemisto, joka siis hakee kymmenistä eri API tota, niin kuin, rajapinnoista tietoa ja muodostaa niistä ö, yritystietosivuja, jotka on täysin ajantasaisia. Me käytetään sinne paljon kaikkia muodikkaita juttuja, kuten esimerkiksi niin kuin keinoälyä ja tällaista tekstin ymmärtämistä ja tietysti avoin data on ihan ytimessä. Tämä osoittautui sen verran kiinnostavaksi, että tuossa muutama viikko sitten saatiin julkaista, että asiakastieto äh, sijoitti meihin rahaa, jolloin nyt meillä on niin kuin sitten ihan uudenlaiset resurssit lähtee valottamaan sitä maailmaa ja ehkä sitten ihan niin kuin tekee sitä disruptiota sinne myös meihin sijoittaneen yrityksen bisneksiin. Tota, mitä me sitten seuraavaksi ollaan tekemässä? seuraavaksi mitä, kun nyt me ollaan tällä hetkellä se pystytty tekemään siellä, että me voidaan kertoa, näyttää viimeisimmät viestit, me voidaan näyttää niin kuin viimeiset someviestit per firma, me voidaan niin kuin tehdä pientä tekstianalyysiä, kertoa mitä sille kuuluu ja kaikkea tällaista. Mutta nyt me halutaan mennä pidemmälle. Ja nyt me halutaan, tarvitaan ihan valtavasti apua tiedeyhteisöltä tähän juttuun. Oletteko te kuullut tällaisesta termistä kuin naukästin? Tämä on siis Tämä tuli eh, vahvasti esiin mulle silleen, että mä juttelin mun kaverin Mika Malirannan kanssa, joka on Etlan tutkimusjohtaja, joka kertoo, että siellä on tällainen Joonas Tuhkuri, tällainen nuori jamppa, joka on just tota, valmistautunut, se on muuten siinä Citizen Mindscapeissakin mukana, joka just valmistui, teki gradunsa ja sai niin kuin parhaat pisteet vuosi Aalto-yliopistossa, niin kuin ihan täydet se oli rakentanut sellaisen mallin, millä pystytään, sen löytyy netistä sellainen kuin Etla Now, joka käyttää nowcastingia, että se pystyy kertomaan erittäin täsmällisesti, mikä on tämän hetken työllisyystilanne Suomessa. Kun tota, äh, yleensä ne on, äh, tota, nämä tilastot laahaa kuitenkin vähintään kuukauden kaksi perässä ennen kuin ne saadaan ne oikeat, oikeat tota, lukemat, niin tämä Joonas oli tutkinut sille, että se oli etsinyt korrelaatioita Google-hakujen ja toteutuneiden oikeiden niin kuin, työttömyysasteiden välillä. Ja nyt se pystyy, se on rakentanut malli, jolla se pystyy kertoa tosi tarkasti, kuinka paljon Suomessa on juuri nyt työttömiä. Ja se pääsee paljon tarkempaan tulokseen kuin nämä perinteiset tavat, millä sitä on yritetty ennustaa sitä nykyhetkeä. Sitten miettiä, että hetkinen, että mitäs jos tämän laittaisi myös näihin tota, yksittäisiin yrityksiin. Mitä me voitaisiin löytää, että jos esimerkiksi ajatellaan, että kun vaikka pörssiyhtiö, jos me kaivetaan mahdollisimman paljon tätä avointa dataa, somedataa pääasiassa, ja sitten annetaan se meidän valtava datamälli sitten tota, noille tutkijoille pure, pureskeltavaksi, ja ne pystyy alkaa etsiä korrelaatioita sieltä, että miten voidaan esimerkiksi ennustaa Nokian myynti tällä hetkellä? Ja mitä siitä sitten voisi seurata, että yhtäkkiä tällainen niin kuin, ää, äh, yritysinformaatio tulisikin erittäin avoimeksi. Miten, miten se vaikuttaisi yhteiskuntaan ja tietysti miten me tehtäisiin sille tolkuton määrä massia? Tietysti kiinnostavaa. Ää, äh, me ollaan nyt aloittelemassa Etlan kanssa ensimmäistä projektia, jossa niin on tämä työotsikkona, joka varmaan vielä muuttuu, on, on tällainen kuin sosiaalisen median vaikutus yrityksen menestymiseen, taloudelliseen menestymiseen. Me, aletaan, tota, me nyt seurataan yrityksiä, kerätään erittäin paljon täsmällistä dataa näistä firmoista ja sitten tota, Etlan tyypit vertaa sitä sitten oikeisiin niin kuin toteutuneisiin talouslukuihin. Sitten sieltä saattaa löytyä. Tähän on tällainen, tässä tulee aika usein vähän tällainen Äh, Hannu Kailajärvi olo, kun etsii tällaista <laughs> niin menestyksen kaavaa, mutta niin pyritään kuitenkin olemaan silleen, että tämä olisi niin jollain tavalla niin tieteellisesti ok. Mä voin näyttää nopeasti teille vilauttaa tällaisen, miltä se meidän Saatte nähdä ensimmäisenä nyt, että miltä näyttää se meidän, meidän niin kuin se data, ensimmäiset versiot. Tää on nyt siis, me ollaan nyt kerätty siis pari päivää tätä, kun me kerätään hirveästi, mutta te näette. Katsotaan vaikka Nokia. Tämä on muuten siis nyt kaikille käytössä tää tota, Underwood kyllä, underwood.co. Tässä te näette, että me ollaan, me keksittiin tällainen juttu, että kun yleensä firmat, jos meet jonkun kotisivulle, niin sitten siellä on ensiksi joku mietelause ja sitten siellä on joku video ja sitten on hirveän vaikea löytää, että mitä se firma tekee. Sitten kun on tällainen rajallinen tila, ajatellaan vaikka mitä Nokia sanoo Twitterissä itsestään, niin silloin se kertookin aika selkeästi. Sitten meillä on tota, tällainen, tota, noin tää, me ollaan kerätty aika iso avainsanapilvi, jota me voidaan antaa kaikille käyttöön. Sitten tää pystyy löytämään vähän samanlaisia algoritmeja. Sitten meillä on täällä erilaisia metriikkoja, Nokia on hyvin sosiaalinen. Se on enemmän mainstream kuin hipster. Nämä on siis sellaisia ihan niin kuin hatusta me, silloin kun me tehtiin. Tämä on niin kuin proof of concept tällä hetkellä. Tämä on siis ensimmäinen versio. Me siis tutkitaan CSS eli tyylitiedostosta muotifontit, kuinka paljon niitä löytyy ja sitten kahvisanojen maininnat tekstimateriaaleissa. Mutta se, se on niinku ajatus vaan, että saadaan ihmiset puhumaan. Ja sitten tuolla näkyy kuinka suosittu tässä palvelussa. Täältä löytyy myös tota, kaikki viimeisimmät tota, niiden päivitykset erilaisista. Nämä on kaikki siis automaattisesti tapahtuu ja päivittyy koko ajan. Ja sitten täällä on aika pitkä lista linkkejä tietolähteelle. Ja tämä kukaan ei ole tehnyt mitään tässä, mutta nyt mä näytän teille sen, jos tämä nyt toimii tässä pc kun mä en ole vielä kertaakaan pc koittanut. Mitäköhän mä sanon täältä nyt? saaks mä tätä toimia. Mm. No ei näköjään toimi. Mä olisin voinut näyttää teille. Mä näytän teille tästä nopeasti. Mä näytän miltä se näyttää silloin kun... Tässä näkyy ihan vähän tälle, että nyt meidän salaisessa maailmassa alkaa kerätään me kerätään kaikilta mahdollisilta sometileiltä kaikki mahdolliset viestit, kaikki mahdolliset reaktiot, niiden reaktioiden määrä, niiden... äh, videoita. Joo. Mä sitä mitenkään näkee. Siis me kerätään ihan kaikki somedata tällä hetkellä, joka ikiseltä päivältä, joka ikiseltä firmalta, joka tuolla on tällä hetkellä. Ja me siltä pohjalta, me tarvitaan ensiksi, tässä oli kova homma, että me saatiin tämä aikaiseksi sitten me voidaan antaa sitä dataa muille. Siitä muodostetaan noita mittareita, joilla olisi niinku oikeasti jotain merkitystä, eikä ne olisi sitten just tuollaisia niinku, äh, hipsterimittareita. Ja sitten siitä voidaan katsoa sitten, että mistä löytyy ne korrelaatiot. Me voidaan myös hakea, me haetaan myös esimerkiksi niin kuin patenttitietokantoja, me haetaan, me haetaan, me, meillä on periaatteessa ideana on se, että että jos joku tutkija keksii jonkun apin, mistä se haluaa sitä dataa, niin meillä menee siihen muutama tunti ja me avataan että sen jälkeen meillä tulee sitä dataa. Ja tämä on niinku sellainen ää, suuri visio, mitä me nyt yritetään tässä toteuttaa. Tietysti aivan... mistä mä pääsin? Tänne. Ja tota noin, niin Ja niin kuin startup-maailmaan kuuluu, niin me halutaan muuttaa esimerkiksi se, että miten pörssiyhtiöihin sijoitetaan yhtäkkiä jonkunlaiseen dataan pohjautuen eikä tällaiseen niin kuin, tota noihin, pörssikursseihin ja muihin joukko käyriin perustuen. Tässä on tällainen pieni kaavio. Tässä ei ole, tämä on siis meikäläisen tekemä ja tässä on varmasti paljon kaikkia virheitä ja muotoseikkoja, mutta miten me niin nähdään se, että me meidän Underwoodista tulee tällainen niin kuin laboratorio, jossa tutkitaan sitä, että minkälaiset erilaiset tekijät, joita voi niin kuin netistä löytää, vaikuttaa yrityksen menestykseen. Ja sitten me voidaan tarjota ihmeellisiä mittareita siitä, että kuka tahansa, periaatteessa niin kuka tahansa pystyy näkemään minkä tahansa yrityksen ää, analytiksiin. Mikä on aika silleen sitä sinänsä, kun ei ole itse taloustieteellinen, niin sitä pystyy ehkä uskoa tähän enemmän. Mutta ollaan juteltu paljon kaikenlaisten niin kuin pankkiirien, analyytikkojen ja muiden kanssa, ja ne sanoo, että joo, näin se pitäisi tehdä. Tämä on jotenkin ihmeellinen paikka, ja sen takia me tarvitaan hirveästi apua teiltä, jotka oikeasti tästä tätä ymmärtää. Mennään nyt sitten siihen, että voidaan, jos teitä kiinnostaa, niin jutellaan Underwoodista enemmän, enemmänkin vaikka tämän jälkeen. Mennään siihen, että mikä oikein on startuppi. Voisiko joku sanoa jonkun, niin kuin, vai, mitä te ajattelette, mikä on startup? Haluatko joku sanoa? nuori yritys, joka pyrkii kasvamaan. Ja mun maailmaa. maailma. Hyvä. Onko jollain muulla vielä joku? No sitten meikälän jatko. Lähdetään ehkä siitä, että mikä startup ei ole. Tuota, tosi monet ajattelee, että startupit on kaikki jotain tällaisia nettifirmoja, joissa nuoret hupparityypit sitten tekee uutta Facebookia tai jotain joku pelifirma, jossa niin kuin karvaset pallerot pomppii jossain mobiiliruudulla. Ja se ei enää nykypäivänä onneksi ole se pointti. Viime aikoina niin kuin on muuttunut melkein enemmän kuuliksi ratkaista todellisen maailman isoja ongelmia. Ja, niin kuin, ja myös atomit on alkanut kiinnostaa enemmän kuin bitit. Jos ajatellaan muutama tällainen niin kuin suomalainen esimerkki, niin on esimerkiksi tällainen kuin Indoor Atlas. Oletteko te kuullut sellaisesta firmasta, oululainen firma? Se on, se on kehittänyt tällaisen tota, systeemin, ja se on ihan puhtaasti tieteeseen perustuva, kun on sisätilapaikannus, jossa siis yritetään, yritetään paikantaa ihmisiä tai esineitä ää, jossain isossa tilassa. Se on yleensä perustunut sellaiseen, että sinne laitetaan kaikenlaisia majakoita ja sitten niin yritetään niillä niin peilata näitä, näitä esineitä. Mutta ne on kehittänyt sellaisen systeemin, että ne kartottaa maapallon magneettikentän sen rakennuksen sisällä ja siltä pohjalta pystyy niin paikantamaan erilaisia esineitä ja ihmisiä. Ja ne on nyt te, tehnyt miljoonaluokan sopimuksia ympäri maailmaa ja ne on kerännyt siis viimeksi muistaakseni 15 miljoonaa tota, ö, rahoitusta siihen. Toinen esimerkki, oletteko te kuullut sellaisesta kuin Enevo? Enevo on ö, erittäin kuuli firma, joka ei ole yhtään niin kuin Facebook tai Angry Birds. Se laittaa tota, sellaisia pikkusia pökäleitä tonne äh, roska, roskisteen sisään, jotka on antureita eri sen, tai sensoreita, jotka kertoo kuinka täynnä se on se roskis. Ja se taas johtaa siihen, että nämä roskakuskit tietää, niillä on oma, oma päätös siinä, ne tietää, että minkälainen täyttöaste on täällä kyse, näillä roskiksilla, jolloin säästetään aika paljon tota, äh, turhaa ajoa ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Se on ikään kuin tällaiset, niin kuin, olen paljon sitä, että tällaiset niin kuin, ikään kuin tylsät asiat ja sellaiset asiat, joissa tarvitaan oikeasti jonkun alan asiantuntemusta, niin ne on niitä seuraavia menestystartuppeja. Ne ei ole enää niitä bittihörhöjen nettipuuhailuja, vaan että ne liittyy joka ikisen teistä myös äh, tutkimusalueeseen. Sieltä varmasti löytyy joku mahtava äh, juttu startupeille. Suom, Suomella on ollut pitkään, muutama vuoden jo, niin kuin Suomen suurin high-tech-vientiala. Tiedättekö mikä se on? Se on terveysteknologia. Se ei ole mobiili. Se on, ja tänne on tullut esimerkiksi tällainen GE Health, on perustanut tosi ison tota, tällaisen tota, startup-keskuksen Vallilla, kutsuvat sitä Silikon Vallilaksi siellä on paljon just terveys- ja lääketiede ja tämän puolen startuppeja olemassa. Onko startupit sitten nuorten puuhailua? Tämä on myös sellainen, että jos katsoo mediaa, niin siinä on aina, siellä näkyy aina Miki Kuusi ja sen kaverit, jotka tota noin, niin, posket ruso, rusopunaisena koodaa <laughs> jotain. Jenkeissä tehtiin just tutkimus, että menestyneen startup-yrittäjä on noin 40-vuotias, jolla on 10 vuotta kokemusta joltain tietyltä alueelta. Startuppeja pidetään myös, liittyy vähän tuohon nuorten puuhailuun, pidetään myös söpöinä. Mutta jos me ajatellaan tätä disruptiota, ne ei todellakaan ole söpöjä. Joku, ajatellaan vaikka joku Uberi, joka tietysti sai poliisinkin heräämään. Suomessa se haastaa perinteisiä rakenteita, niitä totuttuja juttuja, mitä on, mitä on, mitä on, missä on jo paljon rahaa ja missä on paljon ihmisiä ja paljon menetettävää, paljon työpaikkoja menetettävää. Startupit on itse asiassa vaarallisia. Onko startupit sitten onkioita, jotka miettii pelkkää rahaa? Se on myös yksi sellainen, jota, jota monet ajattelee, että, että tota noin, joo joo, pelkästään rahan takia. No, mun kyllä pitää sanoa, että itse on nyt tätä melkein 20 vuotta tehnyt, enkä vieläkään ole tehnyt hirveästi rahaa, niin ei <laughs> ehkä kannata. Että olisi kannattanut mennä ainakin oikeisiin töihin, mutta hauskaa on ollut koko matka. Yksi juttu kanssa, mikä startuppeihin liittyy, että, että ajatellaan, että, että startupit on jotenkin äärimmäisen idealisteja. Startupit on idealisteja. Startupit haluaa isolla tavalla muuttaa maailmaa. Ajatellaan vaikka jotain Elon Muskia, joka haluaa oikeasti ää, hyökätä öljybisnestä vastaan. Ihme, että se on vielä hengissä kun öljyvarastot on täynnä ja, ja näin. Äh, mutta se, että seuraa sydäntäsi ja, ja raha seuraa perässä, niin mä kyllä siihen ihan usko, että kyllä se on myös aika paljon sellaista aika rankkaa puurtamista ja koko ajan niin kuin pettymysten sietämistä, koska aina menee pieleen, kunnes lopulta onnistuu. Sitten toinen tällainen juttu, mitä monet puhuu, että teknologiayrittäjät on uusia tämän ajan rokkitähtiä. Se ei ole ihan, ihan niin, koska startup-yrittäjistä maailmalla 93 prosenttia esimerkiksi on miehiä ja tota, sijoittajista 97 prosenttia. esimerkiksi ne juhlat, ne startup-kemut, niin ne on kauhean hauskoja. Mut mikä sitten startup oikeasti on? Siis tästä on kaikenlaisia sellaisia niin kaaviokuvia, että se että mitä se on. Ja sitten on kaikenlaisia hienoja amerikkalaisten Steve Blankien teorioita ja muita. Ja mä oon tätä miettinyt tosi paljon. Ja tota, musta hyvä toi ensimmäinen sana väline, just Kuusen Miki sanoi yhdessä itse asiassa samassa, missä, mistä tuo tuli tuo loppu myös toisen suusta, oli se, että, että tässä niinku uuden sukupolven yrittäjä, niin se äh, startup-yritys on väline, että on joku juttu, mitä haluaa tehdä. Ja jos sen tekemiseen tarvitaan yritys, niin sitten se perustetaan. Mutta se ei ole ikään kuin sellainen, kun meillä on helposti perinteinen yritys ajatus on ollut se, että se on sellainen stressipallo jalassa, josta ei sitten päästä ikinä irti, koska se, jos, se, jos se menee pieleen, niin sitten joutua häpeää ja sitten sitä omaa stressiä lievitetään rotarin, rotari-illoissa ryppäämällä konjakkia kavereiden kanssa ja lihomassa ja perhettä laiminlyöden. Se on vähän eri asia tällainen Nina Ignatius, jolla on tällainen Beibambu äh, tota, startup, joka tekee keskosille vaatteita, koska sillä itsellä oli keskoslapsi. Ja tota, se täysin, että niissä on hirveä, niitä on hirveän huono pukea ja niissä on kaikkia hiertäviä saumoja ja kaikkea ja se perusti sitten siihen yritykseen. Se sanoi myös sellaisen, että se on tässä samassa, äh, oltiin jossain paneelikeskustelussa, että se on yritys tai esimerkiksi väline, jolloin tehdään asioita, joita kukaan ei ole ennen tehnyt. Se on minusta aika hienosti sanottu. Startup on myös riskiyritys. Kerro ihan omakohtaista kokemusta tässä, joka todennäköisesti kaatuu. Se, se, niin kuin se, se on äh, hyväksyttävä sekä sen, joka sen startupin perustaa, että niiden rahoittajien, että niiden työntekijöiden ja kaikkien, jotka siihen liittyy, ne todennäköisesti menee pieleen. Koska siihen, että se sisältyy myös se, että se voi myös onnistua valtavan hienosti, koska se tekee just tota jotain, mitä kukaan ei ole ennen tehnyt. Toi, mikä mua eniten on ajanut tässä startup-yrittämisessä on se, että, että startup on oikeasti innostusta ihmisten kanssa, joista pitää, jotka sä oot itse saanut valita. Ja teillä on oikeasti yhteinen juttu, mitä te teette ja intoilette. Esimerkiksi toi Underwood, niin nyt tekin tota koko ajan meidän släkki laulaa tuolla viikonvaihteet ja illat ja kaikki, koska kaikki saa koko ajan jotain ideoita ja se tunne on ihan mieletön. Siinä ei ollut, siinä ei ollut se, se nopeus ja se kaikki, se into ja se mahdollisuudet. Niin mä oon esimerkiksi kaikista, kaikista mun firmoista, niin mä oon erittäin ylpeä. ja vaan sen takia, että siellä on ollut mahtava tiimi, joka on onnistunut tekemään mahtavia juttuja, vaikka se nyt ei ole ihan sitä lopullista, lopullista niin kuin menestystä aina saavuttanutkaan. Se on myös tuhoava voima, niin kuin puhuttiin, jos ajatellaan disruptiota. Startup. riittää, nämä kaavut tuntuu vähän pehmeiltä teille, kun te olette tieteilijöitä. Mennään sitten näillä. tota, äh, startup maailmaan siihen liittyy kyllä tänne, niin kuin, ehkä tämä milleniaalinen ajatus, että se on enemmän merkitystä eikä palkkaa ja, ja ja ne, jotka perustaa startup-firmaa ja menee niihin töihin, niin niille se, että tota, ne, on, ne, on niinku, ne, ne niinku haluaa tehdä jotain isoa. Ne on myös sitoutumiskammosia ja myös tämä niinku auktoriteettinen niinku, meininki jotenkin tuntuu lähinnä niinku vieraalta ja naurettavalta itsestä. Tässä on muutamia sanoja, mitä startupit ei oikeastaan ole. Digitalisaatio, digitalisaatio on niin kuin periaatteessa tapahtunut jo 25 vuotta sitten, että se ei niin kuin, että jos nyt alkaa sitten höpisee esimerkiksi jossain, niin, kuin, niin se, se on aika myöhäistä <laughs> Asiakaslähtöisyys on tietysti tällainen muotisana myös varmaan niin teidän niin kuin tutkimusmaailmassa. Joo, totta kai, siis tietysti. Se on niin kuin päivän selvää, että niin kuin jos sitä pitäisi sanoa, niin se on vähän outoa. Useinkaan, mutta toisaalta asiakkaat ei kannata kysyä, että, että, niin kuin, että mitä sä haluaisit, koska niiden ideat on yleensä tosi perinteisiä ja tylsiä, vaan niitä pitää mitata. Ää, trendit, ää, trendejä pitää luoda eikä seurata. Mä en tiedä yhtään startuppia, jolla olisi määritelty jotkut arvot. Niin kuin me, suurimmalla osalla niin kuin isoista yrityksistä on määritelty sellainen niin kuin arvolista. Se kyllä lähtee ihan niistä ihmisistä itsestään. Varmaan voi olla joku Googlen alkuperäinen, että älä ole paha tai ilkeä voi olla joku sellainen arvo, mutta, se niin kuin lähtee enemmänkin siitä yhteisöstä, ne on myös tyhjää sanaa. Startupit ei tee ikinä hankkeita. Hanke on aivan siis hirvittävä asia. Sitten tulee jotenkin sellainen mieleen, että se on niin kuin sellainen, jossa puuhalla ja säädetään jotain. Ja sitten kaikki jotenkin suorittaa joku tehtävä silleen just semistin riman yli hypäten ja sen jälkeen siitä sitten syntyy joku raportti. Pahinta on pilottihanke, koska siinä ei tarvitse mitenkään onnistua. Siis sehän on semmoinen, niin kuin, että tää on semmoinen, että tässä vaan pilotoidaan jotain ja tässä niin kaikki vetää ihan vasurilla. Näin, siis startuppeja ei, ei oikeastaan, niin kuin, aika hyviä ei varmastikaan saa osallistumaan pilottihankkeisiin. Myös projekti on myös vähän sellainen juttu, että se on sellaisessa niin kuin, ehkä startup-näkökulmasta vanhanaikaisemmassa maailmassa, niin se on joku sellainen juttu, johon määrätään jotain ihmisiä ja sitten kaikki tekee jotain ja sitten niillä on vähän outo olo siinä ja sitten se jotenkin päättyy ja sitten kaikki on sille epämääräisesti pettyneitä sen projektin jälkeen. Startup on kuitenkin, startup on niin kuin yksi projekti, koko juttu. Se on, kun se on yleensä kapean alan juttu, niin sitä voidaan sanoa projektiksi. Esimerkiksi meidän toi Underwood-homma, niin siinä me etsitään sitä tiet, niin kuin, korrelaatioita sosiaalisesta mediasta ja muista avoimista datalähteistä, jotta me voitaisiin näyttää yrityksen niin kuin menestymisen mahdollisuuksia niin kuin reaaliaikaisesti. Ja sitten me vaan etitään eri suuntia ja epäonnistutaan tuhat kertaa ja sitten muutama kerran onnistutaan ja sitten sit jotain saattaa tuntua. Mutta siellä, niin meillä ei esimerkiksi ole projekteja siellä sisällä. Koska varsinkin jos joku johtaa jokin raporttiin, niin morjesta pöytä. Mä kiinno, niin kuin sanoja, joita mä niin kuin liitän tähän startup-maailmaan, on esimerkiksi innostus just se, että mikä on saanut mut ainakin jatkuvasti uudestaan perustaa uuden firman. Se on oikeasti mahtavaa, mä oon ihan narkkari Ketteryys, joka on tällainen tietysti yksi muotisana, mutta startup-maailmassa se ehkä on puhtaimmillaan, että siellä niin kuin ihan aidosti tehdään, tehdään niin sanottua liiniä kehitystä kokeillaan, kokeillaan, vaihdetaan suuntaa, kokeillaan uudestaan, testataan, mitataan, katsotaan. Siihen liittyy ketteryyden kaveri on tuo keveys. Ajatellaan vaikka jotain, jotain superselliä, jossa on niin muutama hengen tiimejä, jotka perustavat jotain näitä tota, kehittää jotain pelejä. Koska se, se keveys, keveys, on se, joka se, jos siitä tulee sellainen iso organisaatio, ajatellaan vaikka jotain roviota, joka meni vähän siinä mielessä pieleen, että kun ne tuli menestykseksi, ne niin kasvoi muutama kymmenen tyypin firmasta ää, melkein tuhannen hengen yhtiöksi jonka jälkeen ne, ne muut korporaatioiksi, niin katos sekä ketteryys että keveys. Niin tota, se, se on tärkeä säilyttää. Sitten tuo mahdollisuus on tietysti aina se, joka siellä siintää siellä jossain horisontissa, niin kuin tässä mä oon nyt aivan varma, että tällä Androidilla me tehdään, tehdään miljardit ja muutetaan maailmaa. Ja selkeys selkeys on yksi sellainen to, tosi, tosi tärkeä juttu. Pitää tietää, mitä tekee. Supercell esimerkki, Paanasen joka sanoi just jossain, kun se puhui, että niillä on usein palvereja, joissa ne vaan listaa asioita, mille ne on sanonut ei. Ja se on sen, sillä se on pysynyt tiukkana ja hyvänä firmana, joka tekee yhä edelleen tulosta, niin sanoo koko ajan ei. Tässä on sellaista pientä niin kuin kaaviokuvaa, että tämä ei enää ole ihan leikkiä tämä, tämä startup-homma. Tässä näkyy, miten kävijämäärät Slassissa on, on kasvanut. Ajatellaan tästä Suomen ainut unicorn, eli tällainen tota, yksisarvinen superselli, niin sen liikevoitto oli vii, toissa vuonna, kun viime vuoden lukuja oli tullut, oli saman verran kuin Lahden kaupungin koko budjetti. Sen liikevoitolla oltaisiin maksettu kaikki Lahden kaupungin kulut se on aika uskomatonta, missä mittakaavoissa me mennään. Tällä hetkellä on tapahtumassa paljon isot yritykset ja startupit ja, ja myös tiedeyhteisö toivottavasti koko ajan enemmän ja enemmän niin pääsee yhteen. Tämä on kauppalehdestä, kun Reijo Karkinen oli päässyt käymään Slassissa, niin kertoi, että mikä ei ole muuttanut sen maailmankatsomusta. Tietysti tuossa voi ajatella, että ajaa ihan oikeasti, kun et päivän kävit Slassissa ja se oli niin kuin iso asia, mitä sulla on tapahtunut. Mitä sitten startupit ja tieteilijät? Mä tein e- eka tällaisen mörkökalvon niin kuin siis ihan omista lähtökohdista, niin varmaan on ihan väärässä ja näin. Mutta että mä mietin niin pelkoja, uhkia ja ennakkoluuloja, mitä, mitä voisi ehkä olla tässä maailmassa. Ehkä tieteilijät ajattelee startupeista meistä, että et, niin et tässä on nyt tällainen urpo, joka ajattelee vain rahaa. Mä en ylipäätänsäkään usko siihen, että kukaan ajattelee vain rahaa, koska eihän sellaista voi olla, vaan että ehkä siinä voi mutta tota, se, se, on ehkä yksi tällainen, mä en kommentoikaa, jos, jos niinku... Sitten toinen juttu on, että halutaan pikatuloksia laadun kustannuksella. No, mulla on siitä esimerkki. Tiedättekö mikä tää on? Se on valkea. Valkea korvavalo, joka on siis niin kuin, äh, joka nyt epätoivoisesti yrittää todistaa tota noin, niin omaa tieteellistä yrittää vakuuttaa, oh, että siellä on tieteellistä pohjaa, mutta ne alkoi markkinoimaan tätä ennen kuin tutkimukset oli valmiin. Ja siitä, siitä tuli aikamoinen, aikamoinen meininki. Ja, siinä oli, niin ja siitä haluttiin nopeasti pikatuloksia ja muita. Jenkeissä on aika isosti toi, että toi startupit on alkanut ostamaan parhaita. Esimerkiksi niin kuin Uber ostaa, koska se on järjettömän siis niin kuin, se, on, siis se ui rahassa, niin se ostaa jotain niin kuin robotiikan huippututkijoita siis niin kuin omaan tiimiinsä. Ja se taas vaikuttaa siihen, että tämä niin kuin avoin tutkimus kärsii, koska huippututkijat menee sinne tekemään jotain tuotekehitystä. Startup-tyypit voi ehkä ajatella tieteilijöistä, että tieteilijät on niin niin hitaita puuhastelijoita, jotka säätää jotain omaa tutkimusta ja sitten siitä tulee joku jonnekin, jota sitten kymmenen ihmistä lukee. Sitten toi, että, että ehkä tämä ennakkoluulo on myös, että, pelät, että ti, niin kuin, tutkijat sun muut ehkä pelkää bisnestä. Mutta mä näen sen, että bisnes ja, ja maailmanparannus pystyy olemaan yhdessä. Isot muut mullistukset tapahtuu kuitenkin sitten sille, että siellä on rahaa takana. Ja teitä tarvitaan todella paljon siihen, että te pidätte siis niin kuin tämän bisnesmaailman aisoissa. <laughs> todellisesta maailmasta vieraantuneet olmeja, no joo, anteeksi. Mutta tässä on kyllä mahdollisuus, taas tuli toi lintu tuohon lenteleen, niin että, että supertähtiä siis voi, voi oikeasti levittää siivensä niin kuin perustamalla firmaa ja saamalla valtavat resurssit taakseen, jos on tutkija. Voi tuossa sama selkeys, nopeus, tulevaisuus. Mä mietin muutama, tässä, että miten niiden startuppien kanssa sitten ollaan. Että, että tietysti kannattaa, kannattaa sille teitä tarvitaan siihen, kun maailma on monimutkainen ja vaikea ja teidän pitää muistuttaa koko ajan siitä. Koska sillä, sillä me niinku ymmärretään, mutta sitten kunnioitusta tarvitaan molemmin puolin, uskallusta innostua. Ja tämä ajatus, ehkä joka liittyy tämän päivän teemaan, että jos on joku oletus, niin se saattaa muuttua sitten, niin se saatetaan todistaa nopeastikin, se altistetaan varsinkin ison, ison datan kanssa leikkiä ylipäätänsä niin tähtäimessä kannattaisi olla laatu ja teho mun näkemyksen mukaan. Pyydän te, teitä kanssa ehkä miettimään, että minkälaisen yrityksen itse perustaisitte. Siltä pohjalta, mistä tiedätte eniten, mikä teitä eniten kiinnostaa. Mitä te mietitte illalla, kun te menette nukkumaan? Siitä voi saada oikeasti ison bisneksen. Tämä kenttä aukeaa koko ajan. Se ei ole enää sitä pelejä ja uutta somea. Viimeinen ajatus minkä mä haluan jättää teille, on disruption ajatus. Kaikki varmaan tietää termi. Mikä olisi niin kuin, tuhmin asia, jota sinä, sinä, sinä voisit ehdottaa tutkimusalas muuttamiseksi tai käytäntöjen tai, tai mikä olisi semmoinen, joka aiheuttaisi eniten kiukkua, kun se tuhoisi näitä luutuneita rakenteita? Mikä olisi sellainen niin törke? Missä olisi niin kenkää todennäköisesti? Vaikka, vaikka THL tai muualta. Tuolla on joku. Mä oon tehnyt, mä oon tehnyt jutun. Mikkiä. Ei tarvitse. Mä oon tehnyt tiukan jutun. se on se lähetys toi Etäihmisille tarvitsee. Joo, päivä. Mä oon tehnyt... Se on pää. Mä oon tehnyt tiukan jutun. Mä oon olen eri mieltä niin tutkimustiimissä, menee homma oikeuteen ja niin se aiheutuu tämmöistä kiukkua. <laughs> Disruptio in action. <laughs> Niin. mikä, mikä, te, mikä olisi semmoinen kuin niinku juttu, mikä, mikä, olisi, mikä on sellainen asia, joka niin kuin joka päivä vituttaa? Tai mikä on sellainen kuin niinku törkeä ehdotus, minkä voisi heittää? TA liittyen. Ja toi, onko tämä? Ei. No niin. Toi, mitä me tehdään, niin se on lähtenyt tällaisesta ajatuksesta. Eli, eli kun me alettiin tekemään, niin se, että, että me julkaistaan se se on niinku tiedemaailmassa se, että me julkaistaan se jossain blogissa ja avataan se tolleen, että kuka tahansa voi tulla mukaan ja tälleen. Niin se on vähän tämän tyylinen ja se, se niinku kumpus kyllä niinku kuin sellaisesta tavallaan ahdistuksesta siitä, että miten, se, miten ne asiat menevät. Ehkä jos mä oon ymmärtänyt oikein, siis olet tässä niinku tällainen yleiskerrallisti liikemies, hörhö, mutta niin et, et, et, esimerkiksi voisiko sitä haastaa just sitä, että tehdään niitä julkaisuja ja sitten ne laitetaan jonnekin ja sitten sieltä sitten, että jotkut kommentoi tai ei. Ää, musta kiinnostava termi on joku tietokide, joka on vähän niin kuin, että jonkun tutkimus kysymyksen ympärille vaan kaikki. Vähän niin kuin tekin teette, että, että kaikki niin kuin kommentoi, mutta sitten siinä ei saa niitä pi- pisteitä, eikö niin? Sä et saa niitä kreduja, joilla susta tulee niin kuin, jos se systeemi onkin niin kuin väärä, väärässä. Joo, se on just se, mitä me, me koitetaan haastaa. Eli me, me koitetaan tavallaan näyttää, että, että me saadaan paljon enemmän asioita aikaiseksi, kun me ei välitä, että me unohdetaan se koko peli tavallaan. Et, et, et me vaan tehdään silleen, että mikä, miten me saadaan niinku kaikista parhaita asioita aikaiseksi ja hetkeksi pistetään sivuun nämä, nämä pisteet ja muut. Mutta siitä sitten seuraa kaikki ongelmia. Mutta mut, on, me, meillä on niinku just tällainen siellä tavallaan pohjalla. Me ei sitä välttämättä tuoda aina esille, koska me ajatellaan, että sitä me vaan tehdään ja tällainen. No. Toihan just, on, just nimenomaan näin siis. Toihan on tos ehkä suurimpia sellaisia kulttuurillisia haasteita tuossa meidän Underwoodissa, että vaikka me tehtäisiin kuinka hieno niin kuin alusta ja tota, interfeissi kautta SDK tota, ekonomisteille, jotka pystyy hakemaan mitä tahansa dataa sieltä, että miten me saataisiin siitä oikeasti sellainen niin kuin avoin ja jatkuvasti kehittyvä juttu, joku menestyksen kaava pääkysymyksen niin kuin ympärille. Niin Mutta voihan siellä tehdä kyllä, meille käy myös se, että jengi hakee sieltä dataa ja sitten ne löytää jotain selkeitä juttuja, miten esimerkiksi some tai ää, tavaramerkit tai ää, tota, rekrytointi-ilmoitukset ja miten ne jotenkin korreloi erilaisiin yrityksen menestymiseen tai ei-menestymiseen tai muihin ja sitten tekee siitä jonkun julkaisun ja me saadaan siitä sitten malleja, joista me, sitten joita me voidaan käyttää meidän sitten mittareiden pohjana. Mitä, mikä olisi sellaista niin törkeä, tuolla on joku, joku törkeä tutkinnon asia. Jaana Toden Seinän ammattikorkeakoulusta. No, mulla ei ole mitään muuta törkeää mielessä, mutta mä kysyn sellaista, että onko suurta törkeästi koskaan varastettu bisnesideaa? mä, no siis tämähän on sellainen juttu, että aina kun saa se idea, niin sitä pitää maailman parhaana. Ja mä oon kaikki aina ideoita yleensä niin kuin piilotellut, paitsi nyt me ollaan päätetty, että Underwood laitetaan niin kuin täysin avoimeksi kaikille. Koska tota, Mä en oikein usko sellaiseen, että jos niinku on, saa ideaa ja sitten hautoo sitä tosi kauan, koska, koska silloin niinku luki, tukkii kaikki muutkin ideat, mitkä tulee. Ja kyllä se niinku, jos joku pöllii jonkun idean, niin se ei kuitenkaan pölli sitä visioa ja innostusta ja se tietää koko ajan niinku tekevänsä pöllityllä idealla jotain kyllä mä uskon. Ja sitten sit jos on joku juttu, niin sitten siellä pitää olla kuitenkin sit, siitä, mitä kertoo, niin pitää olla vielä pidemmällä omissa ajatuksissa, jolloin on aina edellä sitä varastajaa. Ja, mä niinku, ja näitähän on tosi paljon tällaisia, varsinkin startup-maailmaan liittyen, että on paljon näitä tyyppejä, että että joo, että tämä oli mun idea, että mä haluaisin tuosta 10 prosenttia tuosta tuotosta, kun olen baarissa istunut kaverin kanssa ja sitten heitetty jotain vaan sitä sun tätä. No sit mun mielestä pitää sitten silloin myös, jos firma menee niin kuin vaikka konkkaan, niin kattaa 10 prosenttia niistä tappioista. Jos se on kerran sen idea. Mä en, mä en usko siihen, mä uskon enemmän tähän niin kuin täyteen, niin kuin vaan höpisee kaikki, kun ei kuitenkaan itse ehdi tekemään paljon mitään. No, vielä tähän sitten jatkokysymys. Voiko pelkkää ideaa myydä? että jos mä nyt olisin vaan, mulla olisi idea, mä olisin onkin, mutta jos mä haluan pyöritellä sitä pdf vaan siellä päivätöissä, niin haluaisin vaan myydä <laughs> sen idean, niin onnistuuko se? Niin silleen, että, että samaan aikaan sulla olisi sä, sä niinku hakisit sen ison massin sit sieltä, kun sä kuitenkin saisit sit sitä kuukausipalkkaa ja sä et niinku uhraisi mitään. Nykyään ei hirveästi enää sellainen toimi, että ideoilla ei ole sinänsä merkitystä, niitä ei rahoiteta, varsinkaan jos sulla ei ole jotain selkeä tiimiä, joka on valmis sitoutumaan siihen täysin kokopäiväisesti ja tekee sitä joka on sitten niinku myös uskottava. Että tässä niinku se, se, että sä saat joku rahoituksen, vaikka se olisi ihan raha, niin tota, kyllä siihen tarvii sitten jo niin oikeasti olla panostanut. Et siitä on jonkunlainen prototyyppi, jonkunlainen ajatus, jonkunlainen, että se on niinku viety pidemmälle, jollain tavalla asiakkaiden kanssa puhuttu. Ja sitten myös se, että kaikki ne ihmiset, jotka siinä on ne ydintyypit, voi olla vaikka kaksi ihmistä tai kolme tai neljä tai viisi, on valmiita sitoutumaan siihen ei kukaan halua antaa rahaa siihen, että niin kuin jotkut silleen vaan niin kuin vasurilla tekee jotain. Mä kysyisin vielä tuohon ihan käytännössä, kuinka paljon startup-rahoitusmeiningit pyörii patentoitujen ideoiden ympärillä, koska sehän aika konkreettisesti osuu tähän avoimen tieteen teemaan, että jos haluaa jotain julkaista ja sitten myöhemmin tulisikin se mielipide, että hemmetti kun en tullut patentoineeksi tätä. Tota, mä oon itsekin joskus yhden firman niin kuin, äh, ajanut niin kuin, talousvaikeuksia säätämällä patenttiin. Koska tota noin, niin, meillä oli sellainen mahtava idea ja sitten me alettiin niin kuin, hakea sitä patenttia ja sitten me ajateltiin, että tämä on niin kuin, tosi hieno juttu, että me ollaan laitettu patenttihakemukset sisään. Sitten taas niin kuin, monet sijoittajat sanoivat, että ai tosi hieno juttu, että mä sijoitan sitten kun se on se patentti mennyt läpi. Sitten, niin että, no silloin se on paljon kalliimpi, eli tämä on niin hyvä, että me yritetään suojata sitä. Äh, se on myös tosi hidas, hidas reitti, ja sitten me usein puhutaan, että et puhutaan tällaista menetelmäpatenteista, jotka on sitten taas, niin ne on aika helppo kiertää. Et tota, varmasti toimii jossain lääketeollisuudessa tällaisessa ja niin se riippuu tietysti siitä alasta, missä se on, mutta nykyään patentointi ei, sitä ei pidetä sellaisena niin kuin ykkösjuttuna ja sitä ei esimerkiksi sijoittajatkaan hirveästi niin kuin vaadi, vaan ennemminkin se, että on kova tiimi, jolla on hyvä näkemys ja osaaminen ja, se pystyy toteuttamaan jonkun asian ennen kaikkia muita. Ja sitten kertoo siitä nopeasti ja silloin saavuttaa jonkunlaisen niin mielipidejohtajuuden jossain kapealla alueella. Onko täällä vielä törkeyksiä tai muita kysymyksiä? No mä vähän kommentoisin toi. Mä siis itse tulen maailmasta, jossa paljon pyöritetään asioita hankkeilla ja mä itse innoin hankkeita ihan suunnattomasti. Nimenomaan sellaisia hankkeita, mitkä eivät johda mihinkään pysyviin lopputuloksiin. Joskus jonkun hankkeen hyvä tulos voi olla se, että juu, tätä ei kannata todellakaan tehdä näin. Et, et sekin voi olla hyvä tulos, mutta tota, niin, niin, se on vaan karu totuus, että jos sä pyörit tutkimusmaailmassa, niin se mistä sä voit hakea rahoja, niin hirveän useinhan sä haet hankerahoja. Et, ja joihinkin asioihin se totta kai, siis totta kai niin kuin, pitääkin olla sellaista rahaa, mutta itse ihan allekirjoitan noita vähän, mitä sä tuolla heittelit siinä mielessä, että mä oon varmaan tämmöinen <laughs> startup-henkinen <laughs> henkilö. Että, mutta mäkin jään miettimään tota just tämmöistä patentoimista ja omistusoikeuksia ja muita, että just tätä, että, että jos sulla on joku oikein helkkari hyvä idea, no okei, okay, me, mekin on luotu ihan järkyttävän suuri koulutuskokonaisuus itse asiassa, joka sitten levitetään amkeihin ja näin poispäin. Ja jään miettimään, että joo, kyllä siitä ne rahat menee sitten niinku meidän isännille tai niiden tahojen, jotka on siinä konsortiossa mukana. Että joskus jos olisi ollut kaukaa viisaa, niin perhana se olisi pitänyt luota ihan vaan näiden tekijöiden kesken ja sit myydä. Niin, se on, se on mutta silloin se vaatii erilaista asennetta, että sit pitää oikeasti ottaa se myös riski, jos haluaa siitä sitä rahaa. Jolloin sit, siinä vaiheessa, kun alkaa tuollaista kehittää, niin se on helppo kehittää jonkun niin kuin organisaation alle ja saada kuukausipalkkaa. Mutta sitten, sitten kaikki on vapaita hyppäämään pois <laughs> siitä orvapyörästä ja sitten siinä Täällä on sanottu, että startup-yrittäminen on sitä, että hyppää kalliokielekeltä alas ja sitten matkalla maahan niin yrittää keksiä, miten on laskuvarjoja. <laughs> Siis se on, niinku, et se, se, on ihan, se, se on totta. Noin. Yksi, yksi, mikä on myös sellainen, mikä varmaan liittyy myös, ymmärtääkseni niinku teidän maailmaan vahvasti on, on tämä, että, että, että startup-rahoituksia on joku, niin kuin, mä en ikinä ymmärtänyt, että joku Sitra tekee jotain, että virkamiehet päättää joku tietyn hankkeen jonkun painopistealueen. Kukaan ei ole ikinä perustanut yhtään menestyvää firmaa silleen, että se on katsonut jonkun niin kuin Sitran niin kuin ohjelman ja nyt tehdään tähän näin joku tällainen hanke, hankeyritys. Ei mitä järkeä. niin kuin, että yhtäkkiä niin kuin rahoitukset määrää sitä, että mitä firmat tekee tai mitä tutkijat tekee. Koska siinä pitäisi olla silleen, että se pitäisi lähteä kuin niinku siitä, että mistä itse on kiinnostunut, innostunut, kaivaa sieltä se juttu mutta hirveän usein moni törmää siihen, että sitä rahoitusta ei löydä, koska siihen ei satu ole jotain virkamiesten kehittämää niin kuin painopistealuetta, whatever. Eli rahoitus uusiksi kanssa. Tuota, mulla oli yksi oma kysymys äh, liittyen siihen, kun sä mainitsit tämän, että asiakastieto on sijoittanut teidän firmaan, niin äh, tämä maailman mullistamistahan tietysti isot firmat joskus myös pyrkii suojelemaan sillä, että voi ostaa pois kaikki mahdolliset yrittäjät, jotka sillä kentällä on, ettei vaan sitä disruptiota pääsisi vahingossa syntymään. Niin onko tämmöinen riski olemassa teidän tapauksessa? Sen takia meidän neuvottelut kesti vähän kauemmin, koska me haluttiin varmistaa, että siinä sopimuksessa ei ole sellaisia. Koska siis totta kai, siis meillä on ihana suhde niiden kanssa ja me tullaan saamaan niiltä paljon, koska on vähän vaikea lähteä kuin niinku hyökkäämään jotain alaa vastaan, jota ei oikein tunne. Ja niillä on kuitenkin yli sadan vuoden kokemus tästä niin kuin perinteisemmästä luotto- ja yritystietobisneksestä. Niin se on niin kuin ihana mätsi, mutta se pitää tietysti huomioida myös se. Mutta kyllähän ne sen takia sijoitti meihin, että ne pääsi siihen ikään kuin tulevaisuuden tiimiä katsoa, että onnistuuko ne ja saadaanko me jotain sellaista aikaiseksi. Että onhan se aina parempi, parempi niin kuin disruptoida oma niin kuin itsensä kuin antaa muiden tehdä se. Ja tässä oli se yrityssijoitus ehkä näin tämä itsensä disruptoiminen, niin sillehän on niinku keksitty termikin, tällainen disturbointi. Ehkäpä me mennään nyt tuota lounaalle tämän disturbointikommentin saattelemana ja nettiyleisölle kanssa, eli yhden, yhden aikaa jatketaan täällä sitten.